तुझे भूल ना पाया भूल कर भी तुझे भूल ना पाया हर सुबह हर शन बस तुमको ही

किया करते थे जब होती थी तू मेरे साथ में बैठा किया करते थे जब होती थी तू मेरे साथ में तुमसे मिलकर तुमसे जाना ये प्यार क्या होता है पर इस कदर तुम मुझे बुला दोगी ये सोचा ना था ये सोचा ना था मुलाकातें वो मीठी बातें क्या तुम्हें याद है बातें वो मीठी बातें क्या तुम्हें याद है तन्हा तन्हाइयों में जो कटी थी रातें क्या तुम्हें याद है तन्हा तन्हाइयों में जो कटी थी रातें know.